Jaksaaw ci nettali mag ñi nee nañu mooy lëlëm 1904 ci la Alxaaji Abdul Asiis Si gane àdduna 4 damay wax ni 4 mooy kaaf araf woowu ñuy wax kaaf lu ko jig la moom Alxaaji Abdul Asiis Si 1904 la gane àdduna ci Tiwaawan yàlla dogal na it eh, ndeyi safeetu ak baayu Seex Alxaaji Maalik mi jur Alaaji Abdou Aziz ñoo bokk ndey ak baay ndeyi safeetu ak baayu Seex Alxaaji Maalik ñoo bokk ndey ak baay mu gane àdduna 1904 ama baksasin yàlla dogal na benn kaaf bi ci topp mooy wattu na kitaabu laayil aziz bii ma tiim muy alquranul karim bii alaaji Abdoul Aziz wattu na ko wattu ko rafet ah ci dix-huit ans ci kanamu baayam baayam déglu ko ba mokkal gi rafet mu ni ko nag danaa la dimbalee ci li ngeen di wax prononciation ilmu tajwid moo tax alaaji Abdoul Aziz am ci xaas raw ci ñu bari Alaaji Abdul Asiis Si dund na gannaaw baayam soixante-quatorze ans jafe na bon yàlla dogal na it ah 1944 ci lañ njëkk a dem baytalaayil xaram alxaaji Abdul Asiis Si yàlla mi dogal dogal na Seydi Aboubacar si gannaaw Cheikh El Hadj Malick moo yor xilaafa gi yorin wu rafet wu rëy wu yaatu gërëm ko ngërëm lu ñëpp seede euh, yàlla dogal na mi ngi fi jóge ah 1957 le 25 mars 57 ci la Seydi Aboubacar si génn àdduna ah altine talaata altine euh, altine talaata àllarba alxames ci guddi ah la Seydi El Hadji Mouhamadul Mansour woo Alxaaji Abdoul Aziz Sy ni ko Seydi Aboubacar Sy sàngoon a suuf man tële naa te ngànt day waral njëgal